Ребята, всем привет! Вы на канале Sweet Kids. И сегодня, листая ленту лайка, я увидела очень прикольный видос. Мама, так, кто взял мой крем? Папа. Уважаемые, вы мою пену для бритья не видели? Братик. А, -а, где мой клей? Сестра. А, -а, а где мои краски? Бабуля. Перевернул всю аптечку, где мой борок? Тем временем я Ничего себе, какой крутой слайм получился. И Я решила его повторить, потому что он реально очень клевый и позитивный. И потому что каждый слаймер, он такой. Мама. Так, кто взял мой крем? Папа. Уважаемые, вы мою пену для бритья не видели? Братик. А, -а, где мой клей? Сестра. А, -а, где мои краски? Бабуля. Перевернул всю аптечку, где мой борокс? Тем временем я Ничего себе, какой крутой слайм получился. Ребята, понравилось видео? Тогда скорее подписывайся на наш канал, ведь это только начало. Всем пока!